otra cosa pues, quería yo decirles sobre la salud. El gobierno, que no entramos en su plan, lo están quitando los doctores. Ojalá que, que entiendan mejor desde California que no vaya a suceder así, porque muchos niños, hasta mujeres en parto, han muerto en esa enfermedad. Por eso estamos diciendo que no es justo lo que hace el gobierno.